እንደዛ ቀረ። አንተ አይኑ ነው ስፖርቱ ቅንድቡን አካፈልኩ። ስሜታዊ አድርጎኝ ነበር ገና ከመክበታቸው ትምህርት ቤቱ ሰው ደበደቡ ሊልኩ እና ታዲያ እኛ ልናመርቱ በእኛ ሙያ ስለመማረት ዝም በላል። ስለመማረት ያታውራ ብልክናል መማረት ይሄ ሙያችን መናቅ የለም። አንተ የምጥ አንደኛ ጠላት አሁን ጠላት አይኑ አጨብጭቦ ምቀን መውጣት እና ስለ አንደኛ ስለ አንደኛ እኔ እኮ ይሄንን ሙያ ምንድን ነው ልጇ ለምን ተበርኩ ሌላ ስሜት ስገብችል ማን ነው ተረና ሰላም እናቱ እለቱ ለተልተስ መጥበብ መጣችሁ ታውቃለህ። ላንቃ በለን ነው ስራ ምን ስራ ማነሽ እባክሽ እኛ አልመረጥሽም ልጅ። ኧረ በእናትህ ለምን እንደመጣሁ ታውቃለህ? ሶስት ሆነው ሲሄዱ ማለት ነው። ኦኬ ሶስት ሰዓት ኦኬ እና በጠራ አሰልጠዋቸው ማለት ነው። ደረቡ ደረቡ ማርሻው አለ ሶስት ምን አሉ? አንደኛውን ስልክ ሳየው የአጎቴ ነው። ለካ አንደኛው አጎቴ ነው። ማንነት የተለለ አልተለለች ድነት ያለች ማርሻ ፍሬን የምትዩ ስርዓት የለሽ እንደ እዚህ መጣሽ። ዋና ጉዳይ አዎ፣ አይና ነገር ልንገርሽ። አሁን እዚህ መጣሽ፣ አባትሽ ገደልሽው። ሞቷልና በቃ እንዴት ማልቀስ ማን ያውቆት? ማን ያውቆት? ማን ያውቆት? የእሱ አጎት ያሳዝን። ታዲያ ስልኩ ለምንድን ነው የለ? አዎ ስልኩ እዚህ አስቀምጪና። አይ ይሄማ ያው ይሄኛውንማ ያው እናታችን ነግረን ስልክ እውነት ጨውቃላሉ ገልብጣ አይታ እስክሬ እኮ ነች እኮ እስክሬ ሙሉ አይታ አላልናፋም ያለች ድረው ገልብጠሽ አታሽ ምልት ወስጂ ግብና ውስጥ ኢንተርቪው አድርግ አይተል እንደምታች ኧረ አንተ ያላይ መለች ፊዝ እኮ ኢንተርቪው ከስር ቆጣሪ ጀምራ ይህን ድረስ አንብባ እናቱ ትሰማለሽ ያሰማሽ ነው ስምሽ ግን ማን ነው ዋናው ስሚ ዳግማዊት ፖርጅቶስ የሰባሯ ቀንጅ ነው የሚሉኝ ሰፈር። የሰፈሩ ከንቲባ ካዳነች አበበ ጋር አብራችሁ ምስጢር ትመካክራችሁ እንጂ አንድ ነው የተመረቃችሁ። አንድ ላይ ነው የምትሰሩት? ኧረ ቃጥ ብለሽ ውጭ ቃጥ ብለሽ ወቲ ወደዛ ሳት እርድና ፋርና ምናም ብለው ነገር ይዘሽ እሱ ብቻ አለም ተጨማሪ እኛ ሳናይ እዚህ ገልባብጣሽ የወሰድሽው ዕቃ ካለ እዛ በለጣ ይልሽ ልጆቹ ተሰለፉ ልጆቹ ሰርቀሽ ከሆነ ነግረ እግዚአብሔር ጠይቅሻል። ይህን ኪዳኑ ምኑ ወዳጅ ነው ነው አይደለም ማለቀስ ፈልገሽ ነው አንቺ ምንድን ነው ወገብሽ እዛ ከምትነካ እንኳን አንቺ ቅድም መመጣቸው ደምዳም እኛ መመስገን እንፈልጋለን ግን ነግረ ይሄ ጠባይ ስልኩም መሰረቁ ተማ ዘንባል ማማር ከፈለቀሽ ቃል ሰትንባ እኛ እናስተምር ሰው መንፈስ እንከተል እንዴ ያለች ሙሉ ሀሳብ ብትወስድስ የለቅሶ ስታይሉ ብትወስድስ ብትካፍስ ሌላ ብሎ አካ ይሰጣል እኮ አይጫወትብኝ በእውነት ማን ነበር ያልሽው ስም ዳግማዊት ዳግማዊት ታጣይ ዳግማዊት ማ ብርሃኑ ጨለማ ስለስራሽ ስምሽ ብርሃኑ ዋስ ያለሽ ዋስ ያለሽ በርግጥ ለሌባ ዋስ ይኖራል እንዴ አለ እንጂ አሁን ለሌባ ያለው ዋስ ለማን አለ ለማን ዋስ ያለው ሙሉ የነበረ ለጥላ ነገር የነበረ እኮ ወስዶ ደርሷል። ለአንተ በቃ ሂጂ። በኋላ ሰባት ተኩል ዋስ ይዘሽ ይሄ ምንድን ነው ሰማይ ላይ የሚበራው አሞራ እንትን ሰማይ ላይ አይደለም ይሄ እንትን ፊልም የምቀርጹት አሃ ፊልም የምቀርጹት አወቅኩት ምን ፊልም የምቀርጽ አታውቅም ደግሞ መቀርጽባት አንቺ ታውቃለች። በእድሜ መቀርጽባት ጥምዝምዛ ዛ እንዝዛ ማለት ነው። ፊልም መቀርጹት ያው ልምዱ ስላላሽ መዋላ ስላሽ ታውቃለች። በ ፊልም መቀርጹት የለው ይሄ ብሎ ሰው ቆሎ መጋፎ ነገር ትንሹ ነገር እኮ ጥንዝዛ ነው። ጥንዝዛ ማሽ ይቀርጻል። ጥንዝዛ ምቆስሎና ያለ ህዝቡ ስቀርጽ እና አተባባለው እኮ እሱ ስሞክር ማለት ነው እናቴ ሂጂ። አሀ ስሙ እንትን ድሮን ድሮን ነው የምትመስለው፣ ግን እንዲህ ያለች አይታ ሰባቱ ተኩል ቁመቱ አይታ ምን እንደ እንደ እንደ እንደ አንተ ሰው የተራመደ እኮ ቁመቷ ከመርዘሙ ተነስ እንዴት ወጣለ? አንተ እዚህ ቁጭ ብላ ቅንድብ ጎኑ ምን አይነት ንቅሳት ይላል? ታለች ስንት እንደሆነ ቅንድብ ቆጣ ስራ ነው። በቃ ሰውም ማጭበርበር እንትና በቀለ ቴሌቪዥን ያክል እኮ ስልኩ አይታል ሁለት መቶ ኢንች ነው ታናስ ፈራችሁ ጉድ ተስራው ሸምሱ እና በአሲድ ብርካድ ወስዶ ጥፍት ሲል እኔ ወንድሜ አናቱ ቅዳቱ ብዬም አሁን ፖሊስ ቢፈልገኝ ፖሊስ እና ና ጨምት ያስገባለሁ። ጭንቅላቱ ማታ አንተ እስቲ ታረጋታል ማ ወንድ ነህ አንተ ነህ ጭንቅላቱ ያለ አንተ ደባል እኮ ጋር ደባል ስራት አሁን ስም ማናንተ ነው? ሸምሱ ብቻ ነው። ሸምሱ ብቻ አባቱ የለም። ወንድሜ ሸምሱ ጭንቅላቱን ደብድበን መጣ አልጎዳህ ግን ሞቷል። እዛ በር ተከፍቶ ገደለው። ደግሞ የእኛ ስሜት ከሌላው ስሜት ይለያል። አንተ ያዝን ጨርስ። ለአስር ብሩ ገደልክ። ሰው ነፍስ ያጠፋ ለአስር ብር ምን ችግር አለ? አንተ ሱቅ ስትመጣ ዱቤ እሰጣለሁ። ሶስት ከኔ ትወስዳለህ። ለቅሶ ሶስት ቢዝነስ ለአስር ብር ብለህ ጭንቅላት ማታ። እኔ ደግሞ ሁለት ብር ማስተገባ ውስጥ ምን ልቆርጥ ነው? ለምን ያጠቀማል ልቆርጥ ትንቆርጠው? ስማ፣ ሻምሱ አይለፍ። ደህና ነህ? ታንስ ታንስ ሂድ ጓዳ ልምጣ። ተው ተው ጅብ ሰማ ድምጿ ሰው እንዴት ነው የምናሰልጥነው እኛ? እንዴት ነው የምናሰልጥነው? እሷ አሰልጥነናል። ቆይ እንዴት ነው የሚሆነው ነው እንደ ጸባዩ ገና አስር ሰው ማዝግበን ስንት ሰው የሚመጣ ምን ሊሆን ነው? ሰው ችግር ላይ ችግር እንዴት እንደሆነ እኮ ግራ ገባ። ምንድን ተሰላም አትልም? እንዴት ናችሁ? አለ እግዚአብሔር ይመስገን። ማግባት ይበልጣል፣ ጥጋብ ይበልጣል። አባቱ አባት ማን አባቱ አባት አባቱ ነው። ልክ ነው። ዘማት ነው። ስለማስ ሁላቱ ውጭ የጣለ ነው ቡና አትወስድም? አይ እኔ ቡና አለ አለ አንተ እንጀራ በገንፎ ያዝበት ድፍን ያድርጎ ይዘላ ድፍን ያድርጎ ቆንጆ አድርጎ ይዘል። international ማሰልጠኛ ነው ስሙ። እሺ እንዴት ያነሳሳ? ምን ያነሳሳ? ወላጆቼ በልጅነቴ ነው የሞቱት እና እኔ አላቅም ነበር ያኔ። ከዛ በኋላ አሁን ትልቅ ስሆን በቃ ላለቅስላቸው ፈለግኩኝ አለ እነሱ እና ደግሞ ልለማመድ ብዬ አይዞ ዋና ቦታ መድኃኒቱ ቦታ ነው። እሺ እኛ international አስላቃሽ አሞራ ይባላል። እኔ ደግሞ እኔ international አሰልጣኝ ሆና ይባላል። ለዛ እያንዳንዱ ስልታዊ ማፈግፈግ ያርገን ስልታዊ ማሰልጠኝ ያርገን እናሰለጥናል። እሺ በደንብ ነው ግን ማልቀስ የምፈልገው። ችግር በጣም ስለምወዳቸው በደንብ አላህ ከውስጥ ስንት ዓመት ነው ሞቱ? ስንት ልጅ ያለህ እኔ ገና አሀ ሳትፈጠር ልወለድ ስል ነው ሳትወለድ ነው ሞቱት። እነ እነ ሞቱ። ስለዚህ ስለማላ እንትን ስላላለቀስኩኝ ያኔ አሁን በቃ በደንብ አለ አይደል እንደ ሰረብረት ያደርጋሉ ብለህ በቃ እንደዛ አለማልቀስ የራሱ ይቆጨኛል። አሁን እንዴት ነው ማልቀስ? አላማው በዘፈን ነው ወይስ ማውስ? በቃ ጥሩ ጥጋቡ ጥሩ ነው። እሺ አግቤ ነው ብለህ እዛን ቃል ኧረ ችግር የለም አግቤ ነው። ለቅሶ ትንሽ ከበድ ስለምን እሱ አግቤ ነው። እሺ ጭ ብዬ እመጣለሁ። ችግር የለም ዛጭ ብዬ ምንድን ነው ዛጭ ማለቴ ሞላ ሆድ ሞልቼ መጣሁ ለማለት ነው። ሂድ አይዞህ። እሺ ሂድ ሳይወለድ ሳይወለድ ያንተ ጉዳይ ተፋት። እሺ እኔን ሳልወለድ ቤተሰብ ስለሞተ ገና ሳይወለድ አስታውሻለሁ። ስሜት ያስለቅሳል። በእናትህ ምስክር ልጅ እንደዚህ ባላቁስ ምን ጥጋቡ ጥጋቡ ማስ ቁጥሩ ያዝግሽ። ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ደህና ቀብር ልቅሶ ለቅሶ ናቸው። ማን ጨንቆኛል ብቻ ዘመናዊ ነው ምንድን ነው የምትለው? እና ጓደኞች እያለቀሱ ምናምን በቃ ብዙም ሳይደበደቡ ነው የሚገቡት። ግን አንፈልጋለን ይሰለባል አልከው። ጸበል አለ እናት የትም አትሰለብም። እሺ ጸበል ያለ ይሰለባል አልከው። ከዛ በኋላ አይ ምን አራዳምበኝ እሺ እንደዛ ካለ በኋላ እኔ ሲደበድበኝ ማልቀስ እምቢ አለኝና ለቀቀኝ። ያስኩና ከፋት ፈረጠ። በቃ ወደቀ። ስለዚህ ኔሮት ካሁን ተማሪዎች ልቅሶ ኔር ነው ተሰብስበን ነው የሚሉት። እኔ ምን እንደማደርግ አላውቅም። ያውቁብኛል፣ ማልቀስ አልችልም እና እንደዛ እንድታሳይ ነው ለእሱ ለማሳጣል አንተ ለቆለብከው እኛ እንድንከብት ኧረ አይደለም እንድታስለቅሱኝ ነው የምፈልገው። እና አትወራጫ። እንዲህ ስትወራጭ እውቀት ያለ ይመስለኩ ሰው ሳይ አንተ እኛ እያስረዳን የሚመስለው ዳስባይን ቶክ ሰው አያውቅም። አንተ እኛ ፕሮፌሽናል አልቃሽ አስላቃሽ ነን። ተማሪ ነኝ። ስመጣ ሌላው ነገር ኦኬ ጎበዝ ተማሪ እንዴ ልበላ እችላለሁ። እሺ አሁን እንዳለቅስ ነው የምፈልገው። ጊዜው ደርሷል። በእናታችሁ አስራ ሁለት ሰዓት ጋር ነው የሚሉት። እውነት ስም ማን እንዴ ልትበላ ትችላለህ? ተቀበል። ስም ጠራሹ ሰብስብ። ስም ማን ድፋቸው ጋር በለ አንተ ነህ አንተ ማን ድፋ ማን ነው? ቆይ ድፋቸው እኛ ታታ አላማ እኛን ልትደፋ ነዋ። ቆሻሻ ከተማ ውስጥ ያለ መርፋት እሱ ስችል ሰው ልደፋ። ቆይ ባለ ጉዳይ ነው ያለው እንዴ? እናንተ አትታወቁም እንዴ? እንዴ ምንድን ነው እናንተ ያወራችሁ? አዳምጡኝ። እኔ ጨንቆኛል። በእናታችሁ ያው ሰው ሀዛን ቤተሰብ ሰው ነኝ። ድፋፋቸው፣ ህዝብ ትደፋል። ተው ተው፣ ስሜት ተው። ይሄ ሰው መጥፎ ታቆለ አላቆም ተው፣ መጥፎ ሰው ነው። እንዳታውቁ በእውነት በስሜት ነው ያለቀው። ሃይላንድ ይዤ መጣሁት ማለት ነው። ስመት ነው የሚበልጥ ስመት ያለቀው። ስማ እሱ ፕላስ እሱ ማን እንደሆነ ታውቃለህ ማንም ሁኑ አላቅም፣ ብቻ አስለቅሱኝ። እውነት እውነት በቃ አለቅሳለሁ። በርበሬ ያለው ወይ አይኑን ዳብሎስ ነው። የምትለው? በእናትህ ያስበዘበልበት በርበሬ ትያለች ነው። ምን መሰለ እንግዲህ ልንገርህ በደም ስም እዚያ ተኛ መንደር ትዝት አዲስ አበባ የመጣች ልጅ ነበረች። ተዚህ ታዲስ አበባ ወደ እኛ ሀገር መጣች። ተዚያ ወዲያ የእነሱ የሆነ ዘመድ ሙቷል መሰለኝ። ስታለቅስ እንዴት መሰለ በቃ እንዴት እንደምታለቅስ እሷ ባለቆሳቻችን ነው ልነግርህ አይደል እንዴ? ምን አስቸኮለው? ይሄ ደግሞ ይሄ ምንም አይረባም። አንተ ስማኝ፣ ማይረባ ዘንበል በል ይኸውልህ፣ ስማኝ። ከዚያ ወዲያ እኔ ሳ ቀስ ብዬ ሂጅ ነይማሽና ወደዚህ ብዬ ስጠይቃል ለካ ጉዱ ወደ እናንተ መራኝ። ምን እንደው እንደው ከዚህ ቀደም እንደዚህ አታለቅሽም አንቺ እንዴት ነው እንደዚህ ማልቀሽ ልቻልሽው ብዬ ተጠየቅኳት። ወዲያማ እኛ ተማሪ ነች እንደ ያለቀሰችው ያለቀሰች በላንተ ምንድን ነው አይደለ እኔ ገብቶኝ ምኑ እኛ ጋር ሰልጥና የሄደች እዛ ስታለቅስ ማሽ ደምረን ለቅሶዋ አማራ ከናት ማሽ ደምረኛ እንደው ላይ ስልጠና የሰጠና ምን ጀመርን? እና ማሰልጠን ነው። ለምንድን ነው አስራ አንድ አመት አስራ አንድ አመቱ ነው በሬ አያቴ ነበረ። አያቴ ሲያርሰው ሲያርሰው ሲያርሰው ዳምላሽ ገና ነኝ። አስጨረሱ እንዴት አስጨርሰን እዚህ እኮ የእርሶ ታሪክ ልንሰማ አልመጣን። የእርሶ እርሻ ልንሰማ አይደለም መጣን። ስታይ ግንባር ላይ እንትን አርሶ አደር እንትና ይላል እንዴ? እኔ ግብርና ሚኒስቴር መስላለሁ እንዴ? እኔ የሰውዬ ጤና የለውም። ጤና የለውም። አንተ ፎፎ ብሎ ደም መጀመሪያ እኮ ደም ስል ማለት ነው ማነ ጋይ በክብር ይሄዳሉ ወይስ ልጁ አከርባ ብቻ ነው? በእናትህ አትሰው ጋሼ፣ ሰው ልጅ ህፃን ያሰላቀሱ ነው እዚህ <laughs> ቆይ እስቲ እኔ ላባብላት። ምኑ ህፃኑ? ኧረ ተይኝ ቁጭ እሺ እንግዲህ አሁን ልንገርህ፣ አያቴ አባቴ ሰጠው፣ አባቴ ለእኔ ያወረሰው በሬ ታሟል ሊሞት ነው እና ለእሱ ማልቀስ እፈልጋለሁ። እባክህ እኔ እና እንስሳት ያክመኛ ነህ እንደ ማልቀስ ነው የምፈልገው። ታታኛ በሬ ሞተ ብለን ለአንተ ለቅሶ ልናስተምር ነው? ታስተምር የለ ላሙ እንደው እሱ ነው መሰለኝ። ደመላ ሸንቃጫው ለምድ ራሱ ተንጫሽ ተመጣ እንትን ደግሞ ራሴ ትናውራሽ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር አልናገር Hi ደህና ነሽ? አይንሽ ያምራል። አመሰግናለሁ። እጄ ተገልብጪ። እዚህ ማን እኔ ነሽ? አባት እኮ መስሱ ነው። ስም ሌሌ ሙሉ ስም ዳዲ ደግሞ ዳዲ ያንቺ ሌሌ የዳዲ ዳዲ የእናቱስ እናቱ ጠይቄው አላውቅም፣ ብዙ አማት ብዙ ስቃይ ይቻላል። እንደዚህ አይነት ስቃይ ግን ያጋጥሞ ያውቅ ሌሌ ግጤስጥስ የሆነች ልጅ ይቺ ከት መጣች? በእናትህ የሰፈር ልጅ ክፍለ ከተማ ነው ያለችኝማ። ወይ መጣ አራዳ ክፍለ ከተማ አለች ናሽ እናትሽ አላችሁ። ከዛ ነው አስመጣችሽ እናትሽ ምን ብል ታለቅሽ? ቤት ውስጥ ሲቀርብሽ አታለቅሽም? አይ ትላንትና ፓፒ ሞተ። ፓፒ ማን ፓፒ? ወይ ታናሽ ወንድምሽ ነው? አይ ውሻዬ ናት። አንቺ ውሻ ፓፒ ነው ስሙ? እና እማዬ እንዳለቅስ ብላ አረግች። እሺ ስንት አመትሽ ነው? እኔ አንድ አንድ ብቻ እውነት? ምንድን የምትበይው? ምንድን የምትበይው? ጠዋት ፒዛ እሺ እሺ ከዛ ምሳ ሰዓት እንኳን ማሚ ነች ሳላድ አንዳንዴ ታደርጋለች። ማን ዝም ብዬ ስለምበላ ማን እንጂ ቆይ ሳላድን ተጫዋች መብላት ጀመርሽ እንዴ? በአማርኛ ሰላጣ ሰላጣ ነው እዛ እኛ እንትማል እናሰለጥናለን። ሆስፒታል እኮ አይደለም የመጣሁት። ችግር ይኸውልህ፣ ለለቅሶም አሰልጣኝና በቃ በቃ ለቅሶን አለ ካርድ ከፍለሻል። ስትበይ ስትማጭ በትሹስ ያለው ይሄ እንዳለ የፈረንጅ ፑሩሽካ ምግብሽ ሰብስበሽ ይዘሽ ነው። ለምን አቺ ማለት እኛ እንትኑ ለቅሶ እንዴ እዚህ እኮ እማዬ ያለችኝ በቃ አልቅሰሽ ተለማምደሽ እዚህ ለፓፒ ለቅሶ እናድርግላትና አብረን አልቅሳለን ያለች። ለማልቀስ መጀመሪያ የት ያሰባችሁ? አይደለም ማስፈራ ስነ ስርዓት የት ነው የሚፈጸመው? ሰፈራችን ነው። ድንኳን ይጣላል። ከዛ ብዙ ሰው ይጠራል። ከዛ ጥቁር ለውሻ ሞት ይቀበራል ለውሻ ህዝብ ጥርት ላበላ ደግሞ ፓፒ እኮ ውሻ ብቻ አይደለም። ፓፒ ድመትም ነው። በትርፍ ጊዜው ሰው ይሆናል ነው በግም ነው በግም ይሆናል ፍየል ይሆናል እህም ይሆናል እና ውሻ እኮ ብቻ አይደለም ያላልሽውን ሰው ነው ለማለት ነው እንደ ሌል በኋላ ሰባት ልጅ ባትማጭ ደስ ይለኛል። ሂጂ ሂጂ ሂጂ ኮንፈረንስ መድኃኒት ሪፈራል ሂጂ በቃ ሂጂ ሂጂ በቃ ሰባት ሰዓት ላይ ሂጂ። በጣም ነው የምወዳችሁ። አዎ እሱ እዛ አውሪ ተዋጃ ልጅ አትመስለው። እንዴት ነው የሚበሉት? በእናታችሁ እዚህ ሰፈር ቆይ ያው ውሻ ቶ ጎንዶሮ አንተ ግን ለነገር ብሩ ነው ውጭ መንፈስ እንደዚህ እንደለፋው እናቱ ለቅሶ አሳለፈ። ልካቸው ፈርድመን እንዳው ይገርማል አማራ በእናትህ እንደው ከመኪና እንዲህ ውሻ አባሩ ውሻ አይነት ውሻ አባራል ነበር የመጣሁት። ለቅሶ ሰማሽ? ማን እዚህ እንደው ወደ አሁን ዳቦ ይበላል? አይበላም። እሱ አይበላም። ስሜ ማን ነበር? ስም መላክ ይወጣል። አሁን ገና ዋና ስም ያውቃል። ቡቱቶማ ቡቱቶ ብትት ቡቱቶ ብትት አያት ስምና አያቷ ስም ማን ታውቃለህ? ከብት ከብት ያለ ሰው ምንድን ነው ከብት ገምቼ እኮ ከብት ገምተህ በግምት የኔ አባት የምትፈልጊው አላማው እሱ አልቃሽ መሆን አይደል? አዎ መልቀስ ድብን ያደርገኝ እናስለቅስሻል። እንዴት ነው ወገብሽን ያማትን ምን ጨርስ ምን ሆነ ጨርሰው እንንጨርስ ፈልገሽ ነው ይጨርሳል። አይ አብረን ሄደን በትርፍ ሰዓታችሁ ነው የምንታለመው። አይ በትርፍ አንቺ ልጅ እኛ ትንሽ እንቆያለን፣ ነፍሳችን እንቆያለን። እኛ ትርፍ ነፍስ የለንም። ሂጂ አጭ ታይ ሂጂ ሂጂ፣ እናት ሂጂ፣ ባ ገርም እኮ ነው ስንት ሰው ሞላ? ብሩ ቁጥር ስንት ብር ሆነ? ሀምሳ ምናምን ሰው ነው አሪፍ አሁን ይሄ ሁሉ ነገር ልናስላቅስ ነው። ኧረ በጣም ነው የምሰለቸው አቤት። እንዴት ነሽ? ፈረንጅ ታወራለች? ምንድን ነሽ አንቺ? እ ለሆነ ፖለቲካው ታይና ምንድን ነሽ ነው። ለማንኛውም ወደ መጣንበት ጉዳይ ወደ አትነግሪንም ለእኛ ምንድን ነሽ ነው። ከሌለሽ አሁን እኛ እንትን ይወናድባል። አፍካስት ነው። እንድንዘጋጅ በጣላነኛ እንድንመለስ ያታዝም የምትችል ከሆነ ማ ሶ ካልቻልክ ደግሞ አማርኛ ስለተማርኩ አማርኛ አወራሃለሁ። አሀ ጠለን መጣሽው? እናተ አማርኛ ነው እ ስምሽ ማን ነው? ስሜ ሮበርታ አማርኛ አውሪ። አሁን እኮ አሁን እኮ ጠለን ነው ስሜ ሮቤርታ ነው። ጸጉርሽ ምንድን ነው? ጸጉሬ እ ጸጉሬ ጸጉር ምንድን ነው? ፈረስ ጭራ መስሎ ቀለም ቀብተሽ፣ ለዛም overdose ቀለም ቀብታ ምንድን ነሽ የሆነች ስራሽ አሁን ምንድን ነው? አያምርም። አራስ ትዳር የሚመስለው ሊሆን ይችላል። ደስ እንዴት ነው ተመሳሽ ጭንቅላትሽ ላይ ስታደርግ አካብድሽን ትንሽ ማን ነው የሚሞክረው? ይሄ ጠጉር ያለ አንቺ ለምንድን ነው የሚያምረው። ማን ነበር ያልሽ? ሞሮኮ። እቺ ስለ ሁማኒቲ የሚባል ነገር ያታውቅም። ስለ ሁማነር ነው እንጂ እና ታርጋዝ አይ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገር እየረሳችሁ ነው ማለት ነው። ማነሽ የታሪክ የታሪክ መምህር ምን እስቲ ምን ረሳው? አይ ይሄ ጸጉር ያምራል ምናምን ስትል ትንሽ አይቆነጥ አሀ ከኢትዮጵያ ባህል ጋር ምን አንጣልጥለሽ እዛ ዘለሽ እዛ ጥገኝነት ሀገር ያለሽበት አታወሪም። ስለዚህ ሲጀመር ወደ መጣሁበት ጉዳይ በቃ ቶ ቶ ቢዝነስ ዋና ብሯ ብሯ ነው እንጂ ከዚህ ብሩ ከፍለሻላ አንደርስ ትረዳኛለህ? ይበጣልኝ። አይ እንትን ማጭመሪያ አንቺ ራስሽ ራስሽ አልተረዳሽም እኮ በእናትህ ማስገብና ኦ ማይ God እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ጣላን ነው እንደላከሽ አንቺ ከጣላን ነው እንደመጣሽው ሳስበው ኢትዮጵያ ምንም አልተሻሻላችሁም እና አሁን ኮቪድ ያዘውና ሞተ። እሱ ባልበትሽ እንደኛ ላይ Thank you.